estou nesse lugar. Eu não aguento mais. Já faz três dias que eu me perdi e vim parar aqui. Eu não aguento mais esse lugar. Só trabalhando. Eu não posso nem sair desse quarto, nem dessa casa. Eu não posso sair daqui, porque senão aquela bruxa, ó, em mim. Então eu tenho que ficar aqui nessa casa o tempo inteiro. Eu só posso sair do meu quarto para limpar a casa e olhe lá. Ai, é muito ruim essa vida que eu tenho. Por que, que eu fui desobedecer aquela entregada? Ela só queria o meu bem. Ai, mas agora é melhor eu terminar de jogar essa, esse cesto de roupa suja lá no, no, lá no varal. Porque senão eu tô ferrada se eu não ir logo. E ela saiu. Ainda bem, eu tenho um pouco mais de paz quando ela sai. Mas esse lugar aqui, ninguém tem paz aqui. Cheio de teia de aranha e ainda mais que eu tô no porão. Eu tô no porão e eu tô resfriada. Tô com o nariz entupido. Ai, eu só tô muito triste. Mas, espera aí. Esse cesto tá com um barulho muito diferente. E ele só tá com umas roupinhas assim. O que é isso? Ai, eu vou pegar. Ai, roupa. Que é isso? Ué, o que, que é isso? Ai, Tava dentro daquele, daquele cesto de roupa suja. Mas eu tô lembrando o que, que era isso. Uma caixinha de música, pelo que eu me lembro, e essa caixinha de música não é da bruxa. Eu tenho certeza disso consigo lembrar de muita coisa, mas o que eu consigo lembrar é que eu já escutei a melodia dessa música, dessa caixinha de música tão bela. Tem muita poeira. Tô muito resfriada. Tem muita poeira aqui e ela é muito linda. Parece que na minha cabeça apareceu imagens dessa caixinha de música tocando. Ai, eu não... Ai, eu tô perdida. Eu vou ver se ela funciona. E a gaveta dela abre. Tem um papel lá dentro. Cai papel. Bom, tem um papel dentro dessa gaveta. Eu vou deixar aqui pra mim depois ler. Primeiro eu vou escutar a melodia. Não tá funcionando. Mas eu vou ver se tem como eu empurrar pra poder tocar. Eu acho que tem que abrir. Vou empurrar. Filha, agora é hora de você dormir. Vou tocar uma melodia linda da sua caixinha de música que eu comprei para você de aniversário. Quando eu comprei para você de aniversário de dois aninhos. E ela está aqui firme e forte até hoje. Escrevi um bilhetinho aqui dentro que um dia você vai ler. E no momento certo você vai ler. Enquanto não chegar o momento certo, você não vai ler o bilhete daqui de dentro. Bom, agora eu vou te colocar pra dormir. Vou rodar. Eu já dormi. mãe... É, a minha mãe... Ela tocava essa melodia pra mim dormir. Eu lembrei, eu lembrei de tudo. Essa caixinha de música é minha. Mas como que veio parar aqui nesse lugar? Eu vou ver, vou ler esse bilhete. Está escrito, sempre vou estar com você, mamãe. Mamãe? Sempre vou mostrar pra você, mamãe. É a minha mãe. A minha mãe escreveu isso há muito tempo. Mas... E se ela não morreu? E se tudo aquilo foi engano? E se ela estiver perdida? Eu preciso salvar minha mãe. E se ela estiver em apuros? E se ela não morreu? A minha mãe. Ai, mãezinha. Eu preciso, eu prometo que eu vou te ajudar se você estiver viva preciso deixar minha mãe. Eu vou correr atrás de várias pistas, de várias provas, de várias coisas para eu encontrar minha mãe. Ela com certeza deve estar muito feliz. sim, vai ficar muito feliz em me encontrar. Aqui. Olha que muito linda. Como eu amo. Eu vou deixar tocando mais um pouquinho. música. Ué, o que que tá acontecendo? Você já lavou as roupas? Já? Eu já cheguei. você, bruxa. É... E outra coisa, não me chame de bruxa, me chame de rainha, porque eu sou a rainha deste lugar e você tem que me obedecer. Tá bom. Rainha? Tudo bem, sem problemas. Tá bom, rainha, eu prometo que se você me deixar ir pra casa, eu vou te te dar tudo que você quiser. Vou te dar beleza, vou te dar dinheiro, o que você quiser. Dinheiro, beleza, o que você quiser. É só você me pedir que eu vou te dar. Você pede tratamento, beleza, creme, o que você quiser. Eu vou te dar, eu juro, juro vou, vou voltar, é? Você acha? Você acha que eu vou fazer um negócio desse, fazer ele voltar? É ruim, hein? Você vai se ferrar. Mas eu sei que eles podem estar vivos. Eu sinto aqui dentro. Ai, por favor. Eu não vou deixar nada, nada e nada que você falar. Não adianta. Tá, tchau. Vai lá. Eu vou lá fazer minhas coisas que eu não tenho tchau. Agora vai fazer suas coisas. Vai lavar essa roupa, garota. Hã? Ai, não vejo a hora dessa garota completar 11 anos. Vai! Eu sou má, eu não sou boazinha. Eu quero pegar a sua beleza para me transformar numa mulher jovem e linda, muito linda, sem olheiras e muito linda. E você vai ficar muito feia quando eu te dar essa beleza. Falta pouco tempo pra você quiser fazer 11 anos. E aí já era. <laughs> Ai. Vou ter que esconder essa caixinha muito bem guardada.